हेलो फ्रेंड्स तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं identifiers are name given to variables function arrays and other programming elements for example देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें दिखाया गया है कि int a equal to ten तो दोस्तों इसमें क्या है ये अभी इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा तो जो टेन है वो एक डाटा है आप देख सकते हैं तो टेन जो डाटा है वो एक नंबर है नंबर है एक ठीक है दोस्तों तो जो टेन है दोस्तों वो स्टोर किया गया है ए में मैंने इसको ए में स्टोर किया है तो जो ए है ए है कहलाएगा वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है वेरी होती है वेरिएबल ठीक है दोस्तों ये बन गया वेरिएबल जो टेन है वो स्टोर किया है एक वेरिएबल में जिसका नाम है ए अब कंप्यूटर को दोस्तों कैसे पता चलेगा कि जो टेन है वो एक नंबर है कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि टेन है एक नंबर है तो दोस्तों हमें ये बताना होगा कि जो टेन है कंप्यूटर को कि वो एक इंटीजर है एक आ, एक नंबर है तो उसे बताने के लिए सो हम इंटीजर लिखते हैं यहाँ पे ठीक है दोस्तों ये एक इंटीजर है ये अब कंप्यूटर को बता रहा है कि जो ए है उसके अंदर वैल्यू स्टोर है टेन और ये जो टेन है ये एक इंटीजर है सो दोस्तों जो डाटा का टाइप है वो इंटीजर है अब जो डाटा का टाइप बन गया वो इंटीजर बन गया सो so, अब जो वेरिएबल का आइडेंटिफायर है वो है ए ठीक है दोस्तों सो आइडेंटिफायर्स हम वेरिएबल अब आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो identifiers are name identifiers are name given to variables और फंक्शंस ठीक है दोस्तों तो एग्जांपल्स आपको काफी क्लियर हो गया होगा दे कैन हैव अब सेकंड पॉइंट पे तो different. They can have alphabets digits and underscore characters first character देखो दोस्तों आइडेंटिफाइज की कुछ कंडीशंस होती है हमें उनको फॉलो करना पड़ता है बहुत आसान है आप पढ़ के फटाफट इसको सीख सकते हैं first character must be alphabet और underscore other special symbols are not allowed they must no begin with digits ठीक है दोस्तों अब इसको हम और ध्यान से अगर तो ये है इसका जो राइट और रॉन्ग मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम ने, नेम लिखना तो फर्स्ट अंडर नेम ठीक होगा ये गलत तरीका लिखने का क्योंकि बीच में हमने पीछे देखा था स्पेस इज नॉट अलाउड तो ये ठीक है क्योंकि ये डिजिट से नहीं स्टार्ट तो हमने पीछे देखा था डिजिट से स्टार्ट है वो अलाउड नहीं है सेकेंड अंडर स्कोर नेम है स्पेशल सिंबल है नॉट अलाउड तो दोस्तों एक टेबल लिखा है उसको इन्वर्टेड कॉमन में लिखा है तो ये रॉन्ग है तो आपको ये काफी इससे क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिफायर को कैसे डिफाइन करना है अब दोस्तों कुछ होते हैं कीवर्ड्स तो कीवर्ड्स क्या होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं तो जो सी ने रिजर्व किए हुए हैं ऑलरेडी जो सी ने ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं इनको पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है और इन, इन, इनको हम आइडेंटिफाई की तरह यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते अब इसको एक बार हम पढ़े तो पता लग जाएगा keywords are words which are language specifier keyword is essential part of language definition these words can not be use as identifiers identifiers are nothing but the example of keywords are देखो दोस्तों ये जो <clears throat> जितने भी कीवर्ड्स आगे हम तकरीबन यूज करने वाले हैं तो इनको अगर हम एक बार पढ़ लें तो इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं बस पढ़ लें ताकि हमें पता हो कि कीवर्ड हो क्या है सो दैट की जैसे auto break a square character के लिए constant double else enum hint long register return ये सारे कीवर्ड्स हैं दोस्तों दोस्तों आज का चैप्टर था वो यहाँ तक ही था आगे हम करने वाले हैं डेटा टाइप्स तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर को लाइक करना thank you thank you friends